strahlende Gesichter und jubelnde Absolventen. Der sympathische Absolventenhut steht für alle Prüflinge in den Startlöchern. Er ist weitaus mehr als ein sympathischer Werbeträger, denn er dient auch als praktischer Displayreiniger. Die hochwertige Mikrofaserunterseite der Minifeed Schmusis reinigt glatte Oberflächen stets gründlich. Außerdem besteht der Absolventenhut aus weichem Plüschmaterial und sorgt somit für ein angenehmes Gefühl in der Hand. Ob Bachelor- oder Masterstudium, der plüschige Absolventenhut ist der Hingucker für genau diese Anlässe. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Minifeed-Qualität.